Kita kits mga pre. Alam na this. Pasensya na kung biglaan pag uwi ko. Pasundo na lang mamaya tayo na. Sige na. Salamat. <laughs> Puta na! Ano ba to? Turuan mo siya. Let go. Let Iwagay-wagay Iba kasi ang galing mo Tagay para sa tagumpay Puta na! Ano ba to? Limang sa limang sagot Ibibigay ko sa iyo sagot Wala kang ibang sasagot Agdo Kuha niyo ako? Hamburger Kuha niyo ako? Oo oh. Limang tanong, limang sagot, ibibigay ko sa iyo sagot. Wala kang ibang isasagot sa bibig mo kundi hotdog. Iyon na yan pag nakuha mo. Okay? Ano pangalan mo? Oo! Galing nga. Huwag yung tulungan. Galing nga. Hotdog ka. Ngayon, anong pinakapagusto mo? Chicken hotdog. Hotdog. O patay ka. Galing nga. <laughs> Mukhang matatali mo ah. Teka, teka. Mukhang mo ako. Nakakailan tanong na tayo. Dalawa. Talo pa. Ah! <laughs> Putang ina! Ano ba to? Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Jangan curang kok. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ini นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการนั่งโต้ลมนะคะ Antonio. Ito nga. Ay, ay. Putang ina! Ano ba to? Ano bang tawagan niyo yung sekretary ni Rima? Anong tawag sa'yo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo ni Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Putang ina, ano ba to? Hindi ako pumayag dahil sa alam kong mananaig ang buong katotohanan. Itutuloy natin ang lahat ng magagandang nasimulan. Magsama-sama tayong muli sa ginawa.